हेलो दोस्तों मेरा नाम बलदेव कुमार आप देख रहे हैं स्पोर्ट केस तो दोस्तों स्पोर्ट केस में आपका स्वागत है तो आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच वेस्ट इंडीज़ पर बैटिंग करते हुए एक सौ चौंसठ रन बनाए पाँच विकेट के नुकसान पर बीस ओवरों में कायल मैच ने बनाए तिहत्तर रन पचास गेंदों में वहीं अर्शदीप ने लिए एक विकेट बीस रन देकर वहीं भुवनेश्वर कुमार ने लिए दो विकेट चार ओवरों में वहीं इंडिया टीम पहले दूसरे बैटिंग करते हुए कुमार यादव ने पैंतीस पारी को सतहत्तर रन चौवालीस गेंदों में बनाए और वहीं अर्शदीप ने भी एक विकेट लिए भी चार ओवरों में वहीं ऋषभ पंत तैंतीस रन छब्बीस गेंदों में इंडिया सात विकेट से में जीत चुके थैंक फॉर वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब